voy a explicaros una cosa que pasa. Tenemos aquí cualquier vídeo. Algunos están ocultos todavía. Imaginemos este vídeo. Vamos a editar un vídeo con música de YouTube. Porque no sé qué música ponerle, y la pongo de YouTube para que no tenga problemas de propiedades, ¿vale? Entonces no la pongo, la música que tengo en el ordenador no la pongo. Entonces, pues aquí quiero poner game gameplay oh, video pues no. guardo pero no me deja no me deja porque por culpa del audio. Lo que tengo que hacer es quitarla y guardar. Ok. Entonces, como entra aquí directamente, me contará visita, aunque ahora no. Luego voy a editar Viendo a editar si que puedes guardar. ¿Vale? Pero, y cuando puedas, puedes volver a poner la música, ¿vale? Eh. Pero, y así puedes cambiar los hashtags. Aquí sí que los he guardado. Ah, en la Están guardados los hashtags, ¿vale? Luego tendré que volver a ponerle la música Así que el problema está en que cuando pones música no te deja editar, a no ser que la quites, y entonces puedes editar los tags. O si no la quitas, hay un truco. Vas, al, vas al vídeo, Y desde aquí el vídeo sí que funciona elegir privado, público, oculto, lo que sea. Sí que funciona. Y también puedes cambiar el nombre y se guarda. ¿Veis? Se guarda el nombre. Y también se cambiaría, esto también también mal Pero los hashtags aquí no salen, por lo tanto tienes que, que solo para... Si solo tienes que poner descripción y eso, puedes hacerlo, en tu vídeo y lo cambias. Total, si tienes que editar y tienes música, los tags no podrás si no, si no le quitas la música hasta que... Eh, si quieres editar la descripción, de momento puedes hacerlo entrando en tu vídeo. Y ahora no lo puedo poner canción, tendré que esperar. Y este es el vídeo tutorial, son tutorial de hoy. Adiós.